Let's continue. No to idziemy dalej. So I said we keep the law of love. Więc powiedziałem, że przestrzegamy prawa miłości. Now I'm gonna say something that will probably mess with your mind. I e, chciałbym powiedzieć coś, co bardzo prawdopodobnie e, zniszczy wam mózg. And that's okay. I to jest w porządku. I believe the children of God are led by the Spirit of God. Ja wierzę w to, że dzieci Boże są prowadzone przez Ducha Bożego. The Bible teaches this clearly. I to jest bardzo jasne e, nauczanie Biblii. I know you guys need the lights, but can you make them a little bit dimmer? Wiem, że potrzebujemy tych świateł, ale czy one mogłyby troszeczkę mniej dawać po oczach? Just a little bit tak dimmer. Tak troszeczkę, troszeczkę. So blinded, I can't see anything. Okay, Bo thank you. tak nam bardzo tutaj świecą, że nie widać Thank you. nic więcej. Thank you. Bardzo dziękujemy. So, but when Christians are saved, Więc kiedy y, człowiek y, y, rodzi się na nowo, we should teach them immediately about the righteous nature powinien być od razu nauczany o jego nowej sprawiedliwej naturze. And about who they are in Christ. I o tym kim jest w Chrystusie. And to walk led by the Spirit, not by law. I jak chodzić będąc prowadzonym przez Ducha Bożego, a nie poprzez zakon, nie poprzez prawo. But the law, the Bible says, it's actually for two categories of people. Dlatego, że prawo jest dane dla dwóch kategorii ludzi. Biblia o tym mówi bardzo jasno. The children need the law. Dzieci potrzebują prawa. Who are not trained in the righteousness. Dzieci duchowe, które nie są wyćwiczone w sprawiedliwości. See, Christians who don't believe that they are completely righteous. Chrześcijanie, którzy nie wierzą w to, że są całkowicie sprawiedliwi. They are children. Są dziećmi w wierze. They need the law. I potrzebują prawa. Don't steal. Nie kradnij. Don't be angry. Nie ulegaj gniewowi. Don't do this. The Bible says don't do this nie and rób don't do tego, that. bo Biblia mówi, żebyś nie robił tego i nie robił tamtego. Because they are children. Dlatego, że oni są jeszcze dziećmi w wierze. But the goal has to be that they are mature in the righteousness in God. Ale celem uczniostwa powinno być doprowadzenie tych ludzi do dojrzałości w Bogu. When you have little children, you've got to give them the rules. Kiedy macie małe dzieci, musicie dawać im pewne zasady. But you don't want them to be little children forever. Ale nie chcecie, aby zostały małymi dziećmi do końca życia. You want them to be simply loving you, you love them and they live life. Chcecie po prostu kochać je, chcecie, aby one was kochały i chcecie po prostu razem szczęśliwie żyć. So this is what I'm trying to tell you. I o co próbuję wam powiedzieć? If you understand the radical message of the new covenant, jeżeli zrozumiecie radykalne przesłanie o łasce nowego przymierza, And if you understand that we are perfectly righteous in Christ, I zrozumiecie, że jesteśmy w Chrystusie doskonale sprawiedliwi. Now you meet other Christians. Będziecie spotykać się z innymi chrześcijanami, but they are babies, they are children. E, którzy są niemowlętami w wierze. They don't understand they are righteous. Nie rozumieją tego, że są sprawiedliwi. So they live by the law. I żyją według prawa. They obey God because they obey the law są posłuszni Bogu, ponieważ starają się być posłuszni prawu. Don't tell them, no, you don't have to worry about any of this, you know, it doesn't matter how you live. Nie, nie, nie, nie mówcie takim ludziom, a nie musisz się tym przejmować, nie ma znaczenia jak żyjesz. It's better for them not to steal obeying the law than being lawless. Lepiej dla nich jest nie kraść, ponieważ będą e, posłuszni prawu, niż żyć w bezprawiu. Bring them to maturity. Doprowadźcie ich najpierw do dojrzałości. Teach them they are perfectly righteous, they don't have to sin. Nauczcie ich o tym, że są doskonale sprawiedliwi i nie muszą grzeszyć. Teach them the spirit of God leads them, so they don't have to do anything wrong. E, nauczcie ich o tym, że Duch Boży ich prowadzi, więc e, nie muszą popełniać błędów, nie muszą robić rzeczy źle. But at the same time teach them that by not stealing that will never make them righteous before God. Ale jednocześnie uczcie ich o tym, że to, że nie będą kraść, nie uczyni ich bardziej sprawiedliwymi przed Bogiem. The biggest problem with the law is that we try to get right and accept it before God by keeping it. That's the biggest problem. Największy problem z prawem jest związany z tym, że staramy się e, zapracować sobie na dobrą relację z Bogiem poprzez przestrzeganie prawa. Do you understand what I'm trying to Czy say? rozumiecie to, co próbuję wam wyjaśnić? Because I've seen people who have revelation of the new covenant. Ponieważ ja widziałem ludzi, którzy mieli objawienie nowego przymierza. Now they talk to Christians who've been Christians for 30 years. Którzy y, y, rozmawiali z chrześcijanami takimi, którzy od 30 lat już są chrześcijanami. But in reality they are still little babies Ale spiritually. pomimo tego duchowo wciąż byli niemowlętami. So they tell them, no, just live completely free by the Spirit. I, i ci mówili im, słuchajcie, nie, żyjcie sobie tak po prostu, luz blues, bądźcie prowadzeni przez Ducha Bożego. But they are children. Ale ci 30-letni chrześcijanie so byli now, jeszcze dziećmi. So now we cause them to sin. Więc tak naprawdę poprzez takie lekkie rzucanie im takich haseł, my y, doprowadziliśmy ich do grzechu. Paul said, I can do everything, but not everything is good for me. Paweł pisał, ja mogę wszystko robić, ale nie wszystko jest dla mnie dobre. Paul said, I would rather drink no wine and eat no meat than make my brother to sin. Paweł pisał, ja wolę nigdy więcej nie pić wina, nie jeść mięsa, niż miałbym tym zgorszyć mojego brata, czyli e, spowodować, że on zgrzeszy. So we have to make sure we walk in love. Więc musimy upewnić się, że chodzimy w miłości. And we must not tell people this message. Hey, listen, just forget the law. Do whatever you want. I nie wolno nam mówić ludziom e, po prostu: "A, zapomnij o tym. Możesz robić co chcesz." No, we, I believe in holiness. Nie, ja wierzę w świętość. But holiness is Christ working his character in me, not me doing anything. Ale świętość polega na tym, że Chrystus we mnie wypracowuje świętość, a nie że y, ja coś robię sam z siebie. Sanctification is a work of the Holy Spirit, it's not my effort. Uświęcenie jest dziełem Ducha Świętego, to nie jest mój wysiłek. So that's the truth of the new covenant. To jest prawda nowego przymierza. So instead of taking the law away from the children, więc zamiast odbierać dzieciom prawo, teach them righteousness by faith. Nauczajcie ich sprawiedliwości przez wiarę. And they don't want law religion anyhow anymore. I wtedy one, oni sami nie będą chcieli już żyć pod, tą religi- pod, tym, y, pod tym religijnym prawem. Do you know what I'm trying to say? Czy rozumiecie, co próbuję wam powiedzieć? clear? Czy to jest zrozumiałe? Czy to jest... So the law is for the children, Więc prawo jest dla dzieci. not the law to get you righteous. That's never for anybody ale nie prawo potrzebne do tego, aby kogokolwiek usprawiedliwić. That has to be clear. Tak nie działa to dla nikogo i to musi być jasne. That has to be thrown out completely and radically. Ta myśl musi zupełnie zniknąć z naszego chrześcijańskiego doświadczenia. But the law simply to live properly. Ale prawo potrzebne do tego, aby żyć e, we właściwy sposób. But I'm not a child. Ja nie jestem już dzieckiem. So I don't need the law. Więc ja nie potrzebuję prawa. I'm, I refuse to live by any law. I ja y, y, nie zgadzam się na to, aby żyć pod jakimkolwiek zakonem. I only live by the law of love. Ja żyję tylko pod prawem miłości. But look what else the Bible says. Ale zobaczcie, co jeszcze mówi Biblia. 1 Timothy 1:9. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Knowing this, wiedząc o tym, that the law is not made for a righteous person, że prawo, zakon nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, but for the lawless, the insubordinate, the ungodly, and for sinners lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników. And goes on and on. I później jest długa wyliczanka. So, am I righteous? Czy ja jestem sprawiedliwy? Sure. Tak. So I don't need the law. Więc nie potrzebuję prawa. The law is not for me. Prawo nie jest dla mnie. The law is for the people who are unrighteous, the sinners. Prawo jest dla ludzi niesprawiedliwych, dla grzeszników. They need the law. They need the law. Oni potrzebują prawa. To regulate their behavior. Po to, aby w jakiś sposób regulować swoje zachowanie. But never tell anybody ever. Ale nigdy nie mówcie nikomu. Even the children nawet dzieciom, the spiritual children, duchowym dzieciom, that they are right before God because what they did. że są e, we właściwym miejscu przed Bogiem ze względu na to, co robią dobrze. This is so deeply ingrained in our nature. A taki sposób myślenia jest bardzo głęboko wryty, wyryty gdzieś w naszej naturze. I believe I'm a man of the new covenant. Ja wierzę w to, że jestem człowiekiem nowego przymierza. I don't believe I have all revelation. Nie wierzę w to, że mam już całe objawienie. Ale wierzę w to, że jestem człowiekiem, który porusza się w nowym przymierzu. But still almost every day I say these words. Ale wciąż codziennie prawie powtarzam. I renounce righteousness by my works. Ja wyrzekam się sprawiedliwości z uczynków. I keep telling myself. Ja wciąż to sobie powtarzam. Because the great apostle Paul. Dlatego, że nawet wielki apostoł Paweł. In Philippians 2 w drugim rozdziale Filipian. Oh, that I may know Christ. Mówi, gdy, żeby poznać Chrystusa, pisał. Oh, Abym y, miał sprawiedliwość pochodzącą tylko z wiary. Then he said this. A potem mówi tak. Not that I think I have obtained it. Nie żebym osądził, że już to osiągnąłem. But I forget what is behind me. Ale zapominam o tym, co za mną. Count everything as rubbish i wszystko uznaję za śmieci. To press to the goal, to the in Christ Jesus. I pędzę e, do przodu ku nagrodzie w Jezusie Chrystusie. So Paul who believed really in the righteousness by faith. Więc Paweł, który naprawdę wierzył w, e, w, sprawiedliwość przez wiarę, he realized it's a constant strive to live only by the righteousness of Christ. On zobaczył, że to jest takie ciągłe E, dążenie do tego, aby żyć według sprawiedliwości w Chrystusie. Because it is so deeply ingrained in our heart, in our lives. Dlatego, że jest to tak głęboko wyryte w naszym życiu. Look what I did. Zobaczcie, co ja zobacz, co zrobiłem. God has to be so pleased with me. Bóg musi być taki zadowolony ze mnie. I mean, I sacrificed so much. Tak wiele poświęciłem. I left my home. E, wyjechałem z domu. I flew to Poland. Pole do Polski. I'm tired. Jestem zmęczony. I preach, preach, preach. Głoszę, głoszę, głoszę. I'm gonna go back on the bus today to Berlin. E, dzisiaj wsiadam w autobus do Be e, Berlina. I'm gonna fly home to Brazil. E, wracam, lecę do Brazylii. I'm gonna sit on the plane. E, będę siedział w tym samolocie. I'm gonna think. I będę tam myślał oh sobie. Oh God, what a weekend. O Panie, co za weekend. Oh, you've blessed so many people. Tak pobłogosławiłeś wielu ludzi. You've got to be so pleased with me. Musisz być taki zadowolony ze mnie. These thoughts are evil. Takie myśli są złe. Let me say it again. Powtórzę to. These thoughts are evil. Takie myśli są złe. God is not pleased with me by what I've just done. He's pleased by my faith in his righteousness. Bóg nie jest zadowolony ze mnie ze względu na to, co ja uczyniłem. Jest zadowolony, ponieważ e, ja wierzę w Jego sprawiedliwość. Faith pleases God. Wiara podoba się Bogu. Faith in the finished work of the cross pleases him. Wiara w dokonane, zakończone dzieło krzyża podoba się Jemu. So every day I renounce righteousness by works. Więc każdego dnia ja wyrzekam się y, sprawiedliwości z uczynków. Because it sits deep in our DNA. Dlatego, że e, ta e, postawa sprawiedliwości z uczynków jest głęboko zakorzeniona w naszym DNA. E, you know why? Wiecie dlaczego? Because it started in the Garden of Eden. Dlatego, że to zaczęło się już w ogrodzie Eden. When man sinned, kiedy człowiek zgrzeszył. What did Adam do? Co zrobił Adam? They took fig leaves. E, Adam i Ewa wzięli liście figowe. And they covered their nakedness. I zakryli swoją nagość. In typology in the Bible, I w typologii biblijnej fig leaves stand for our own works. E, liście figowe oznaczają nasze własne uczynki. So in the very very beginning, więc już na samym początku, at the occurrence of the first sin, e, w, w momencie kiedy pojawił się pierwszy grzech, man tried to make up for the mess he did by his own works człowiek próbował w jakiś sposób uporządkować bałagan, który wywołał poprzez swoje własne uczynki. So we have to reject this. Więc my musimy to odrzucić. We have to reprogram our hearts by meditation. I'm righteous in Christ. I musimy przeprogramować nasze serce poprzez rozmyślanie nad prawdą o tym, że jesteśmy sprawiedliwi. Everything else is old covenant thinking. Wszystko co jest poza tym jest myśleniem starego przymierza. Now the rest of this hour więc resztę y, tego nauczania dzisiaj y, Będę chciał poświęcić na nauczanie o jednej z moich y, ulubionych części dotyczących Nowego Przymierza. I probably going to give the video cameras a problem now because I'm going to jump, run, dance, not stay on my place. I prawdopodobnie operatorzy kamer będą musieli tutaj trochę y, się nakręcić, ponieważ ja bym mam zamiar tutaj pobiegać trochę po scenie. Because when I think about what I'm going to teach you, I get, I get ridiculously Bo jak myślę o tym, co chcę wam teraz powiedzieć, to się cały aż ekscytuję. But I will try to be good boy for you. Ale Bogdan, dla ciebie spróbuję być dzisiaj dobrym, dobrym y, chłopczykiem. We're going to read a long passage of scripture. Przeczytamy dosyć długi kawałek ze słowa. We're going to read the entire chapter of Genesis 15. Przeczytamy cały rozdział e, pierwszej księgi Mojżeszowej, rozdział 15. So if you don't speak Polish, open your Bible please and read the whole chapter Genesis 15. Erste Mose 15. Więc jeżeli nie mówisz w języku polskim, to otwórz swoją Biblię na 15 rozdziale E, pierwszej księgi Mojżeszowej i przeczytaj cały rozdział, a my będziemy czytać tutaj do mikrofonu po polsku. This has to penetrate your spirit tonight, to, this morning. To, to słowo ma za zadanie e, zbadać głębokości twojego ducha dzisiaj rano. If you have to get the DVD or the MP3, they're free anyhow, and listen to it over and over again. Jeżeli będziesz miał taką potrzebę, to możesz sobie odsłuchiwać to słowo i odsłuchiwać wciąż na nowo, jak tylko będą dostępne MP3, które i tak są za darmo. 15 rozdział. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, ja jestem Twoją tarczą, zapłata Twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo Twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: Ja jestem Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę i trzyletniego e, barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama – Wiedz dobrze, że potomstwo Twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. Lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów a gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat, Kenitów i Kenizytów i Kadmonitów i Hetytów i Peryzytów i Refaitów i Amorytów i Kananejczyków i Girgazytów i Jebuzytów. We have a little bit less time than we thought, so pay attention, I'm gonna go fast. Ok, okazało się, że mamy trochę mniej czasu niż myślałem, więc będziemy pędzić. The old covenant and the new covenant. Stare i nowe przymierze. The old covenant was between God and his people of Israel. Stare przymierze było między Bogiem a jego ludem Izraelem. The basis of the new covenant is found in the covenant with Abraham. I podstawą starego przymierza jest przymierze zawarte z Abrahamem. I will show this to you later, so just trust me. Pokażę wam to jeszcze później, więc musicie mi teraz zaufać. But our new covenant has the origin in Genesis 15, nowhere else. Ale e, nowe przymierze również ma swoje początki w tym 15 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Genesis 15 was the blood covenant. E, przymierze opisane w tym rozdziale było przymierzem krwi. It's known as the blood covenant with Abraham. I to jest przymierze znane pod nazwą przymierze krwi z Abrahamem. Blood covenant was the most powerful of all covenants. I przymierze krwi były zawsze najbardziej potężnymi po, e, e, przymierzami. In my country, w moim kraju, today there are still blood covenants. W Brazylii wciąż e, są zawierane przymierza krwi. They still sacrifice and kill children wciąż ludzie poświęcają i zabijają dzieci na potrzeb takich przymierz. Ja sam byłem w miejscu, w którym wiem, że dokonywane są ofiary z dzieci. I to jest najpotężniejsze przymierze. Many cultures today still have blood I wiele kultur na świecie ma coś takiego właśnie w swojej kulturze, jak, jak przymierze krwi. Satanists use blood in their rituals. E, również sataniści używają krwi w swoich rytuałach. Many African cultures today still have blood covenants. Wiele, w wielu Ameryka e, afrykańskich plemionach są e, przymierza krwi. One of the reason why Brazil is in such a mess is because there are still blood sacrifices. I jednym z powodów, dla których Brazylia znajduje się wciąż dzisiaj w tak tragicznym stanie, jest to, że dochodzi tam do krwawych ofiar. There is no more powerful covenant than a blood covenant. Nie ma bardziej potężnego przymierza niż przymierze krwi. So just quickly, this is what a blood covenant is in the natural. Więc powiem wam czym jest przymierze krwi e, w tym, na tej naturalnej płaszczyźnie. If I make a blood covenant with jeżeli ja zawrę przymierze krwi z Rainim, blood has to flow from both of our bodies. E, krew musi popłynąć i z jego i z mojego ciała. We mingle it. Musimy zmieszać tą krew. Put it in a cup. Musimy wlać ją do kubka. We drink from it. I oboje, obaj musimy ją wypić. That means everything I now have belongs to Rainy. to oznacza, że wszystko co teraz mam należy do Rainiego. It means everything Rainy has belongs to me. A wszystko co ma Raini należy do mnie. It means I have to protect him even if it kills me. I to znaczy, że ja muszę go ochronić nawet jeżeli to mnie zabije. If I would would ever break this covenant, my own family kill me. Gdybym złamał to przymierze, moja własna rodzina miałaby prawo mnie zabić. That's how serious blood covenants were. Tak poważne są skutki przymierza krwi. God made a blood covenant with us. Bóg zawarł z nami przymierze krwi. The new covenant is not just a new covenant, it's a blood covenant. Nowe przymierze nie jest tylko nowym przymierzem, jest ono przymierzem krwi. Remember this key phrase. Pamiętajcie, y, pamiętajcie o tej kluczowej frazie. We are in a blood covenant with God. Zdane, jesteśmy y, w przymierzu krwi z Bogiem. When is the first sign in the Bible of flowing blood? Y, gdzie w Biblii czytamy po raz pierwszy o przelanej krwi? Genesis 3:21. Y, y, pierwsza księga Mojżeszowa 3:21. When man sinned, kiedy człowiek zgrzeszył, They covered themselves with their own works. E, I y, Adam i Ewa okryli się swoimi własnymi uczynkami. Verse 21. Also for Adam and his wife the Lord made tunics of skin and clothed them. W 21 wersecie trzeciego rozdziału czytamy o tym, że dla Adama i Ewy Bóg uczynił odzienie ze skóry i, y, i ubrali się w to. He didn't make a tunic from anything else but skin. On e, nie dał im e, jakiegoś przykrycia tuniki zrobionej z czegoś innego niż skóra. You cannot get the skin of an animal unless you kill the animal. Nie jesteś w stanie zdobyć skóry zwierzęcia, jeżeli najpierw nie zabijesz tego zwierzęcia. So right there in the Garden of Eden we see the desire of God to be in blood covenant with his people. Więc już tutaj, już w ogrodzie Eden widzimy Boże pragnienie, aby być w przymierzu krwi ze swoimi ludźmi. See, Wszystko, co jest zapisane w Biblii, jest ważne. Why did God not dress them any other way? E, dlaczego Bóg nie ubrał ich jakoś inaczej? God didn't dress them because they were cold. Bóg nie ubrał ich dlatego, że im było zimno. God covered their own nakedness. Bóg e, zakrył ich nagość. Right there we have 2 Corinthians 15 verse 21. Już tutaj widzimy 1 e, Koryntian 15 rozdział werset pierwszy. He who knew no sin became sin for us that we could become the righteousness of God in Christ Jesus. Tego, który nie znał grzechu, on uczynił grzechem za nas, abyśmy my mogli w nim stać się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. The sacrifice of Christ covered my nakedness. E, ofiara Chrystusa przykryła moją nagość. So God expressed his desire for a blood covenant. Więc Bóg wyraził tutaj swoje pragnienie przymierza krwi. The strongest covenant that exists. To jest najsilniejsze przymierze jakie istnieje. So now let's look at Genesis 15. I teraz spójrzmy na ten 15 rozdział Ewangelii e, pierwszej Mojżeszowej. Let's compare Genesis 15 with the crucifixion. I porównajmy opis, który tutaj znajdujemy z ukrzyżowaniem. You will see that the covenant, blood covenant with Abraham and the crucifixion has beautiful parallels. I zobaczycie, że pomiędzy tym, e, mm, tym, tą, tym przymierzem krwi z Abrahamem a ukrzyżowaniem jest wiele pięknych e, takich odniesień i zależności verse 5 and verse 6. Werset 5 i 6. God took him outside Bóg, and talked to him about his future. Bóg wyprowadził Abrahama na zewnątrz, na dwór, rozmawiał z nim o jego przyszłości. Verse 6 and he believed in the Lord and he accounted it to him for righteousness. Werset 6 wtedy uwierzył Panu, a on przeczytał mu to jako usprawiedliwienie. The only way Abraham could enter into this blood covenant is by faith. Jedynym sposobem e, w jaki Abraham mógł E, wejść w to przymierze krwi było poprzez By faith. Było, było przez wiarę. Only by faith. Tylko przez wiarę. The only way we can enter into the new covenant is by faith. E, do nowego przymierza możemy wejść tylko poprzez wiarę. There was nothing Abraham did, just believed. Abraham nie zrobił niczego, on po prostu uwierzył. God announced a new covenant. Abraham said, "Okay, I'll believe it." And God said, "It's yours." E, Bóg powiedział, tutaj jest nowe przymierze dla ciebie. Abraham powiedział, e, dobrze, ja wierzę w to, przyjmuję. Abraham, a Bóg mówi, dobrze, ono jest twoje, proszę. You can add no works to enter the blood covenant with God. Aby e, wejść pod przymierze krwi z Bogiem, nie możesz dokonać tego za pomocą jakichś uczynków, albo nie możesz dodać do tego żadnych uczynków. You simply have to believe it. Po prostu musisz musisz w to uwierzyć. Look at verse 9. Zobaczcie na werset 9. So God said, bring me a three-year-old heifer. So God demanded a sacrifice. I Bóg powiedział, sprowadź mi trzyletnią jałówkę i tak dalej. Czyli Bóg y, zażyczył sobie ofiary. I'm deliberately going fast. You can study it at home. Ja celowo tak musiałem przyspieszyć. Możecie przestudiować ten fragment y, w domu dokładniej. So God demanded a sacrifice. Więc Bóg y, do, y, zażądał ofiary. In the blood covenant, God demanded a sacrifice from his son. E, w nowym przymierzu krwi Bóg zażądał ofiary od swojego syna. The sacrifice was cut in the middle. I tutaj w 15 rozdziale e, ofiara, czyli te zwierzęta, zostały przecięte na pół. Christ's body was cut. Również e, ciało Chrystusa zostało They, przecięte. They put a spear and they cut his side open. Oni e, e, w, w jego ciało zostało, e, w, została wbita włócznia i z, z, jakby wnętrzności, z, brzuch został otwarty, wnętrzności były widoczne. So there had to be a sacrifice, there had to be cutting and there had to be flowing of blood. Więc musiała być ofiara, ta ofiara musiała zostać w jakiś sposób e, przecięta albo e, no musiało jej się, musiała krzywda się jej wydarzyć i musiała popłynąć krew. So the blood covenant with Abraham, which is the basis of our covenant with God. Więc ta, to przymierze krwi z Abrahamem, które jest podstawą naszego przymierza krwi z Bogiem. It points to the cross. Y, ono odnosi się do krzyża, ono wskazuje na krzyż. Secondly. Po drugie. Abraham had to face the vultures. Verse 11. Y, And when the vultures mhm. came down, Abraham musiał y, zmierzyć się z ptakami drapieżnymi. And Abraham drove them away. Abraham je odpędził. God never helped Abraham to fight the vultures. E, Bóg nie pomógł Abrahamowi odpędzić tych drapieżnych ptaków. In typology, vultures speak of demons. E, w typologii biblijnej tak drapieżne ptaki mówią o demonach. They attacked the sacrifice. One zaatakowały ofiarę. On the cross. Na krzyżu. When Christ was on the cross. Kiedy Chrystus wisiał na krzyżu. He had to face all the demonic forces of the universe alone. On musiał e, zmierzyć się z, wszel- e, z, z, z całym zastępem demonicznych mocy i musiał to zrobić sam. Kiedy one atakowały Jezusa wiszącego na krzyżu, ojciec nie pomógł mu. That's why he cried, "My God, my God, why have you forsaken me?" Dlatego Jezus zawołał: "Boże mój, Boże, czemu mnie opuściłeś?" He had to face them alone, like Abraham. On musiał y, zmierzyć się z nimi sam, tak jak Abraham. Number three. Po trzecie. Abraham had to face great darkness and horror. E, Abraham musiał e, zmierzyć się z ogromną ciemnością i strachem. When the sun was gone down and a deep sleep fell upon Abraham and behold great horror and darkness came upon him. A gdy zachodziło słońce, 12 werset, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. When Jesus was on the cross. Kiedy Chrystus wisiał na krzyżu. The Bible says great darkness covered the earth. Biblia mówi, że wielka ciemność zalała ziemię. All his best friends forsook him. Wszyscy jego przyjaciele opuścili go. They all left him, the Bible says. Wszyscy go opuścili, Biblia mówi. He had to face this horrific darkness. I on musiał zmierzyć się z tą okropną, straszną ciemnością. He became sin for us. Stał się grzechem za nas. And everything around him was dark. I wszystko wokół niego było zalane ciemnością. Czy wiedzieliście o tym, że Jezus umarł w wierze, że Bóg go wskrzesi? He had to face this darkness. On musiał się zmierzyć z tą ciemnością. And now let me tell you my favorite part. I teraz moja ulubiona część. Verse 17. Werset 17. And it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp that passed between those pieces. In that same day the Lord made a covenant with Abraham. A gdy słońce zaszło i nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec i płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abrahamem. This was not typical for a blood covenant. To zdarzenie nie było typowe, nie, było, y, nie wydarzało się przy przymierzach krwi. They had blood covenants in the Hebrew culture, W kulturze hebrajskiej były przymierza krwi, but here it was different. ale tutaj to przymierze wyglądało inaczej. What happened at every blood covenant E, co się, sta, co się działo przy e, każdym przymierzu krwi. They had to bring the sacrifices. E, trzeba było przynieść ofiarę. The sacrifices were cut. Te zwierzęta były przecinane na pół. They were put on the right and on the left. I kładziono je na ziemi po prawej stronie i po lewej stronie. There was a middle pathway. I po środku były, był taki korytarz, który można było przejść. And both parties of the covenant walked through this pathway. I obie strony przymierza musiały przejść tą ścieżką pomiędzy część, tymi częściami zwierząt. And they made an oath with one another. I e, zawierali ze sobą i e, składali sobie przysięgę. May it happen to me as it happened to these animals if I ever break I ta przysięga brzmiała: Jeśli kiedykolwiek złamię to przymierze, e, niech stanie się mi tak, jak stało się tym, z tymi zwierzętami. And both parties walked through making this oath. I obie strony przymierza e, przechodziły tym, tym e, przejściem pomiędzy po, po, połowami zwierząt i składały tą obie, obietnicę. What happened here? Co się tutaj dzieje? God put Abraham in a deep sleep. Bóg zesłał głęboki sen na Abrahama. And he alone walked through the sacrifice. I on sam przeszedł tym korytarzem między ofiarami. Symbolized by the smoking furnace and the lamb. I jest to y, ob zaobrazowane dymiącym piecem i płonącą pochodnią. Do you know what this means? Czy, ty, czy wiecie, co to znaczy? In every blood covenant, you and the one you make the covenant with have to walk through. W każdym y, normalnym przymierzu krwi ty musiałbyś przejść między tymi zwierzętami i ta druga strona, która zawiera z tobą przymierze. And if you break it, you're in trouble. If they break it, they are in trouble. I jeżeli złamiesz to przymierze, będziesz mieć kłopoty. Jeżeli druga strona złamie to przymierze, ona będzie mieć, ta druga strona będzie mieć kłopoty. God said to Abraham, Bóg powiedział Abrahamowi, This blood covenant is different. to przymierze krwi jest inne. I'm going to put you to sleep. Ty pójdziesz spać. I alone will walk through. Ja sam przejdę tym korytarzem. It never depends on you, it only depends on me. To nowe przymierze nie będzie nigdy zależne od ciebie, ono będzie zawsze zależało tylko ode mnie. If you break the covenant a million times, I will never break it, I swear by my own name. Nawet jeżeli ty miałbyś złamać to przymierze milion razy, ja nigdy go nie złamię, obiecuję, przysięgam. For me this is the most powerful truth of the new covenant. Dla mnie to jest najbardziej potężna prawda nowego przymierza. Nothing depends on me, everything depends on him. Nic nie zależy ode mnie, wszystko zależy od niego. He put him to sleep. Bóg zesłał sen na Abrahama. He says, listen, I'm gonna keep it. I powiedział, słuchaj, ja dotrzymam tego przymierza. I'm always gonna keep it. Ja zawsze dotrzymam tego przymierza. Always. Zawsze. I swear by my name, I'm always I gonna keep it. na moje imię, że zawsze dotrzymam przymierza. I don't care how many times you break it. I'm never gonna break it. Nie ma znaczenia dla mnie ile razy ty je złamiesz. Ja go nie złamię. See, until now every covenant depended on both parties. Do tej pory każde przymierze było zależne od obu stron. God said, "Let's make a blood covenant, Abraham." I Bóg powiedział: "Zawrę przymierze z Abrahamem." And it all has to do with me. I całe to przymierze będzie y, oparte o mnie. I just want you to believe it. Ja po prostu chcę, abyś w to uwierzył. This is too hard for many Christians to believe. To jest y, za ciężkie, za trudne dla bardzo wielu chrześcijan, aby w to uwierzyć. Surely something has to depend on me. I sobie myślą, na pewno coś musi być o zależne ode mnie. Yes, to believe it. Tak, wiara w to. Go to sleep. Połóż się spać. Enter the rest of God. Wejdź w Boże odpocznienie. I odpocznij w tej rzeczywistej prawdzie, że Bóg nigdy nie złamie swojego przymierza z tobą. Rest in the fact that it's his covenant and nothing to do with you. I odpocznij w tej świadomości, że to jest jego przymierze z tobą. Look at Hebrews 6 verse 13 and 14 says. Hebrajczyków 6 rozdział 13 i 14. When God made a promise to Abraham because he could swear by no greater. He swore by himself, surely blessing I will bless you and multiplying I will multiply you. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by mógł przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc: Zaiste będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. Oh, the blessed glory of the new covenant. Ta błogosławiona chwała nowego przymierza. The first covenant where man can fail a million times and God will still be faithful. pierwsze takie przymierze w historii, w którym człowiek może upaść milion razy, a Bóg wciąż będzie wierny. The first covenant God says, just go to sleep, I'll do everything. Pierwsze przymierze w historii, kiedy Bóg mówi, ty idź spać, ja zrobię wszystko, co potrzeba. I alone walk through it. Ja sam przejdę pomiędzy ofiarami. I przysięgam na siebie samego, bo nie ma nikogo większego na, na kogo mógłbym przysiąść. to nie było przymierze oparte o zdolność, umiejętność człowieka, aby dotrzymać warunków tego przymierza. It was the most powerful covenant, the blood covenant. To było najpotężniejsze z przymierzy, to było przymierze krwi. And it depended entirely on God. I ono całkowicie za, było zależne od Boga. The disciples were Jews, they were not Polish or Austrians. E, uczniowie Jezusa byli Żydami, to nie byli Polacy czy Austriacy. Jews understood blood covenant. I Żydzi rozumieli, co oznacza przymierze krwi. They knew in the blood covenant you have to mix the blood and drink it. Oni wiedzieli, że w przymierzu krwi trzeba zmieszać krew obu stron i ją wypić. So Jesus lives with his disciples three and a half years. Więc Jezus spędził 3,5 roku ze swoimi uczniami. Then he waits until the time of the Passover. Potem czeka aż do święta Paschy. Why did Jesus die at that exact time? Dlaczego Jezus umarł dokładnie wtedy? Because it's significant. Ponieważ to jest ważne. Because the Passover had to do with blood, but it, it signified the old covenant. E, dlatego, że Pascha była związana z krwią, ale ona odnosiła się do Starego Przymierza. So look at Matthew 26 verse 17. Więc zobaczmy, co czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdziale i 17 wersecie. On the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus and saying to him, Where do you want me to prepare to eat the Passover? A w pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali, gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? So then Jesus told him. A on rzekł. So the disciples prepared it. Y, on im powiedział, co mają zrobić, więc i uczniowie przygotowali to miejsce. So they are getting ready to celebrate the old covenant. Więc y, czytamy tutaj, jak Jezus i jego uczniowie przygotowywali się, aby świętować stare przymierze. The remembrance that the blood saved us. Przypomnienie o tym, że krew E, uratowała naród izraelski. God delivered us from the death angel in Egypt. Że Bóg uratował Żydów przed aniołem śmierci w Egipcie. But they still had to live obeying the law after they left Egypt. Ale po tym jak wyszli z Egiptu, wciąż musieli przestrzegać prawa. So while they celebrated this old feast, God is introducing the new one. Więc w tym czasie, kiedy Jezus i jego uczniowie obchodzą stare przymierze, świętują stare przymierze, Bóg wprowadza nowe przymierze. So verse 26. W wersecie 26. As they were eating, Jesus took the bread, blessed it and broke it. A gdy oni jedli je, wziął Jezus chleb i pobłogosławił. He gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Łamał i dawał uczniom i rzekł: "Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje." Then he took the cup and he gave thanks. Potem wziął kielich i podziękował. And he gave it to them saying, "Drink from it, all of you." Dał im mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy." For this is my blood of the new covenant. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza. So Jesus said this. Więc Jezus powiedział tak. Guys, chłopaki, I have something better for you. Mam dla was coś lepszego. I have a new covenant. Mam dla was nowe przymierze. The most powerful covenant in the universe. Najpotężniejsze przymierze we wszechświecie. You don't understand yet what I'm about to do. Nie rozumiecie jeszcze tego co ja zrobię. But let me tell you. Ale powiem wam. It's gonna be new to będzie coś nowego. Completely new. Całkowicie nowego. I'm gonna let my body to be cut. Ja pozwolę, aby moje ciało zostało zranione. I'm gonna be suffering all the consequences of your sins. Ja poniosę na sobie konsekwencje wszystkich waszych grzechów. I alone will make sure that the covenant will be fulfilled. I ja sam zadbam o to, aby warunki tego przymierza zostały spełnione. Let's drink Wypijmy ten kielich. Drink my blood, he said. Wypijcie moją krew, on powiedział. Drink it. Wypijcie ten kielich. Celebrate this covenant. Świętujcie to nowe przymierze. Do you know what you do when you celebrate communion? Czy wy wiecie, co robicie, kiedy obchodzicie wieczerzę pańską, komunię? love to celebrate communion. Ja uwielbiam obchodzić komunię, wieczerzę pańską. You come and visit me my house, you're gonna have communion. Jeżeli przyjedziecie mnie odwiedzić, to razem będziemy y, obchodzić komunię Because u mnie w domu. It's part of what I do when I'm at home. Dlatego, że to jest część tego, co ja robię, kiedy jestem w domu. Recently, a friend and his family invited us for three days vacation. Y, niedawno y, nasz przyjaciel i jego, y, jego rodzina zaprosili nas na trzydniowe wakacje. He's the young pastor that I told you asked me to mentor him. I to jest ten młody pastor, o którym wam opowiadałem, który poprosił mnie, abym go prowadził w e, uczniostwie, abym był jego mentorem. So we went away for three days. Więc wyjechaliśmy na trzy dni. The first night we came back to our hotel, it was about 11 at night. I pierwszego wieczoru, jak przyjechaliśmy do hotelu, to było gdzieś około godziny 11 wieczorem. We, we all stayed together in one big room. Him, I, his wife, his two children and Debbie and me. I my wszyscy by, byliśmy w jednym pokoju. On, jego żona, jego dzieci, moja żona Debbie i ja. So I said to him. Więc powiedziałam do niego. E, Debbie I ja będziemy teraz mieć wieczerzę pańską. You're free to join us if you want to. Możesz się do nas przyłączyć, jeżeli chcesz. On mówi, komunie? macie wieczerzę pańską podczas wakacji? Sure. Oczywiście. So I took the bread. Więc wziąłem chleb. Took the cup. Wziąłem e, kielich z winem. I świętowaliśmy to, że nowe przymierze zależy tylko od niego, a nie od nas. His wife was about four months pregnant. Jego żona była w czwartym miesiącu ciąży. She had just been throwing up. I wymiotowała. Because she was always sick when Dlatego, she was że y, No, wymiotowała po każdym posiłku. So broke the bread. Więc złamałem chleb. I took the wine. Wziąłem wino. I said to her. I powiedziałem do niej. Cia, Iceja. Iceja, that's her name. Iceja, tak ma na imię. This is to the cup jest. of the blood covenant of God with you. Kielich nowego przymierza Boga z tobą. He guarantees you everything that Jesus paid for. I on gwarantuje ci wszystko, za to zapłacił Jezus. You never have to throw up again. Nie musisz już nigdy wymiotować and I explained it to her and we celebrated. She took the bread and the wine and she was never sick again. O, ja jej wyjaśniłem, dlaczego tak jest. Ona przyjęła komunię, chleb, wino i nigdy wie, potem nie miała problemów z wymiotami. No devil can touch the blood covenant of Christ. Żaden diabeł nie może tknąć przymierza krwi Chrystusa. That's why the religious demons fight it so much. Dlatego religijne demony tak bardzo zwalczają tą rzeczywistość, tą prawdę. You understand this covenant and if you walk in it by simple faith. Jeżeli ty zrozumiesz to przymierze i będziesz chodził w nim przez prostą wiarę, there is no demon in the universe that can ever touch you. Nie będzie żadnego demona we wszechświecie, który mógłby cię kiedykolwiek tknąć. The reason why we have problems with demons is number one we believe the wrong things. Problem, problem dla, y, mamy problemy z demonami dlatego, że po pierwsze wierzymy w niewłaściwe rzeczy. And because we believe that we are strong enough to fight demons. A po drugie dlatego, że wierzymy, że sami jesteśmy wystarczająco silni, aby zwalczać y, te demony. Oh, the precious blood of my Jesus. Ta najcenniejsza krew Jezusa Chrystusa. It brought me a new covenant. Ona y, wprowadziła mnie w nowe przymierze. The most powerful covenant in the universe. Najpotężniejsze przymierze we wszechświecie. Look how God started the covenant with Abraham. E, zobaczcie jak Bóg rozpoczął to nowe przymierze z Abrahamem. 15 verse 1, Genesis 15 verse 1. E, pierwsza Mojżeszowa 15 rozdział i pierwszy werset. And after these things the word of the Lord came unto Abraham saying, do not be afraid Abraham, I am your shield and your exceeding great reward. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, ja jestem twoją tarczą, zapłata twoja będzie sowita. In the old covenant it was like this. W starym przymierzu to było tak. I am your protection if you obey me. Będę twoją ochroną, jeżeli będziesz mi posłuszny. And the blood covenant because God alone walked through the sacrifice. A to przymierze krwi, ponieważ sam Bóg e, przeszedł pomiędzy tymi dwoma ofiarami. It was simply It's me, buddy. Brzmiało bardzo prosto. To zależy ode mnie tylko, gościu. It's me. To tylko chodzi o mnie. Don't have anything to do with you. Ty, to nie ma nic wspólnego z tobą. It's me. Chodzi tylko o mnie. I'm your shield, I'm your protection, ja jestem I'm your twoją help, I'm your reward. tarczą, jestem twoją ochroną, jestem twoim, e, twoją nagrodą. It's me. Chodzi o mnie, to if, ja. If you can come to a place, jeśli dojdziesz do miejsca, that you truly understand the power of the blood covenant, w którym zrozumiesz naprawdę moc przymierza krwi, and renounce any self-reliance whatsoever, i wyrzekniesz się jakiej, jakiegokolwiek polegania na sobie, renounce any self-effort, wyrzekniesz się wszelkich e, wysiłków, własnych wysiłków, any righteousness by works, wszelkiej sprawiedliwości z uczynków, you're going to live the most dynamic life that you can imagine. Będziesz prowadził najbardziej dynamiczne życie, jakie tylko mógłbyś sobie wyobrazić. So now the disciples entered this new covenant at the Just before the crucifixion. Więc y, u, u, y, uczniowie weszli w to przymierze chwilę przed ukrzyżowaniem Jezusa. Now they suddenly understood it is just him. I nagle oni zrozumieli, Chodzi tylko o Jezusa. It's not us. To nie chodzi o nas. So then the apostle Paul begins to preached this gospel of the new covenant. I później apostoł Paweł zaczął nauczać na temat tego przymierza. Paul said, I haven't received this from any man. I received it directly from God. I Paweł mówi, ja nie dostałem tej, tego od żadnego człowieka. Ja otrzymałem to objawienie bezpośrednio od Boga. I believe the greatest apostle that ever lived next to Jesus was Paul. Ja uważam, że największym apostołem, jaki kiedykolwiek żył na tej ziemi, poza Jezusem, był właśnie Paweł. I believe this because He was used to write about half of all the letters of the New Testament. I One person. Wierzę w to dla między innymi dlatego, że Bóg używał Pawła, aby aby napisać e, ponad połowę Nowego Testamentu, listów Nowego Testamentu. He wrote more than James, John, Jude and Peter together. On napisał więcej niż Piotr, niż Jakub, niż Jan i Juda razem wzięci. His revelation about The power of the new covenant is incredible. jego objawienie na temat mocy Nowego Przymierza jest niezwykłe. And he says, I didn't receive it from anybody. Directly from him. I on mówi, ja nie otrzymałem tego od żadnego człowieka, ja dostałem to bezpośrednio od niego, od Pana. Why did God choose Paul? Dlaczego Bóg wybrał Pawła? Paul was the expert of righteousness by law. Paweł był ekspertem e, tego, co się tyczy sprawiedliwości z uczynku. In Philippians he says, Sprawa. as far as righteousness by law is concerned, I was perfect. I Paweł w Filipian pisze, że jeśli chodzi o sprawiedliwość z uczynków w oparciu o prawo, to ja byłem doskonały. He would kind of be like the Pope today. On był kimś w rodzaju, można byłoby powiedzieć, papieża dzisiaj. The most powerful religious leader full of zeal. Najbardziej potężny religijny przywódca pełen gorliwości. Driven by religion of works. E, którego napędzała religia uczynków. Why did God choose him? Dlaczego Bóg, dlaczego Bóg wybrał tego człowieka, aby on głosił e, Ewangelię łaski? Because God wanted to make sure Dlatego, że Bóg chciał dopilnować, that all the glory goes to Him. że cała chwała tylko jemu się będzie należała. So he chose a Pharisee to preach the gospel of grace. Więc wybrał faryzeusza, aby ten głosił Ewangelię łaski. He revolutionized his life by revelation alone. I zrewolu zrewolucjonizował jego życie poprzez objawienie, jakie mu dał. So now Paul comes to the Galatians. I później czytamy o Pawle, który y, pisze do Galacjan. And he opens the letter like this. I on zaczyna ten list y, takimi słowami. You foolish Galatians, who has bewitched you? Wy głupi Galacjanie, kto was omamił? That you should not obey the truth. Żebyście, e, kto was e, tak omamił, że przestaliście być posłuszni prawdzie. Before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. Wy przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. What happened at the crucifixion? Co się stało podczas ukrzyżowania? This is what happened. Oto co się stało. It is finished. Wykonało się. God sealed the most powerful covenant in the universe on the cross. Bóg zapieczętował najpotężniejsze przymierze krwi w całym wszechświecie wtedy na krzyżu. And Paul says I clearly portrayed the power of the new covenant to you. Portrayed. I Paweł mówi do, do Galacjan: Ja bardzo wyraźnie wymalowałem przed wami obraz nowego przymierza. So Paul begins to defend this doctrine of the blood covenant. I Paweł zaczyna y, bronić tej doktryny o przymierzu krwi. Then he comes to chapter three. I dochodzi do wersetu trzeciego. So now listen to this. I pisze tak, słuchajcie. Verse nine. Werset dziewiąty. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Are blessed są błogosławieni, dostępują błogosławieństwa. Not will be, are. Są błogosławieni. Mamy w Brytyjce troszeczkę, nie wiadomo, czy to czas przyszły, czy teraźniejszy. Are you blessed? E, nie będą błogosławieni, czy dostąpią you, błogosławieństwa. You, you are blessed by entering into the blood covenant by faith. Tylko są błogosławieni poprzez wejście pod przymierze krwi. By no other way. W żaden inny sposób. Look at verse 13. Werset 13. Let me challenge you people. Chciałbym wam wrzucić wyzwanie. I recently did this to an Austrian friend. Ostatnio y, y, zrobiłem to mojemu austriackiemu przyjacielowi. Wonderful, wonderful young man. Wspaniały młody człowiek. We traveled about six hours together in the car. Y, my, my jechaliśmy około 6 godzin samochodem. I zobaczyłem, że w jego życiu była taka mieszanka właśnie Starego i Nowego Przymierza. Więc y, zafundowałem mu takie dwugodzinne nauczanie na temat Nowego Przymierza. Then I said to him this. I potem powiedziałem mu tak. Now I have a homework for you mam teraz pracę domową dla you ciebie. Take a new Bible, Weźmiesz sobie nową Biblię, nowy in, egzemplarz, in which there is nothing written, w której nie ma żadnych twoich notatek. You start reading in Romans, zaczniesz czytać od listu do Rzymian and you read the whole New Testament only. i przeczytasz cały Nowy Testament tylko. Nothing else. Nic więcej. And every time, I za każdym razem it talks anything about in Christ, through Christ, with Christ, kiedy będzie się pojawiało takie stwierdzenie jak w Chrystusie, przez Chrystusa, you underline this. będziesz podkreślał to. Anytime, za każdym razem. It talks about anything that you already have received. Za każdym razem, kiedy będzie mowa o tym, co ty już otrzymałeś, or that you already are, albo to, czym już jesteś, you underline this. będziesz podkreślał te miejsca. It's gonna change your life and your prayer to life. zmieni Twoje życie i Twoje życie modlitwy. And he did. I on to zrobił. About a month later he said to me, Reinhard, it's all over the New Testament. Why did I never see it? I o, jakiś miesiąc później on powiedział mi, Reinhard, Cały Nowy Testament jest tego pełen. Dlaczego ja tego nigdy nie widziałem wcześniej? because we read the New Testament with the glasses of the Old Covenant. Powód jest prosty. My czytamy Nowy Testament mając y, y, nałożone okulary Starego Przymierza. God do something for me. Bo Boże, zrób coś dla mnie. God says, no, I already did. Bóg mówi, nie, ja już zrobiłem. God bless me. Boże, pobłogosław mi. God says, I already did. Bóg mówi, no ja już Ci pobłogosławiłem. God heal me. Boże, uzdrów mnie. God says, I already did. Bóg mówi, ja już to zrobiłem. The problem is we don't apply what belongs to us. Problem polega na tym, że my nie stosujemy tego, co do nas należy. That's the biggest problem. To jest największy problem. So look here. Verse 13. Więc, więc zobaczcie tutaj, werset e, y, 13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. He has become the curse for us. Stawszy się za nas przekleństwem. Verse 14. Werset 14. So that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Aby błogosławieństwo Abrahamowe, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. So all the blessings of Abraham belong to anybody who is in Christ. Więc błogosławieństwo Abrahama należy do każdej osoby, która jest w Chrystusie. Look at verse 15. Werset 15. Paul says, "Brethren, I speak in the manner of man." Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Though it is only a man man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Nawet uprawomocnionego testamentu czy kontraktu przymierza jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. So because the Galatians didn't understand this. Ponieważ Galacjanie nie rozumieli tego tematu. He says, okay, let me talk to you like to a man. To on mówi, słuchajcie, powiem, wytłumaczę wam, jak, y, jakby korzystając z, z, przykładów ze stosunków ludzkich. Even man makes a covenant, Ponieważ nawet ludzie zawierają ze sobą przymierza. He talked about the Abrahamic covenant. I on mówił tutaj o, przy, o przymierzu abrahamowym. He talked about the blood covenant. Mówił o przymierzu krwi. He said once it is confirmed. Mówi w momencie, w którym to przymierze jest y, jakby uprawomocnione, potwierdzone. the parts of the body has been cut and the blood has been spilled, nobody can ever take it away again. W momencie, w którym te e, ofiary ze zwierząt zostają przecięte i poleje się krew i obie strony przejdą przez, tę, przez ten korytarz, nikt to przymierze przymierze zostaje zawarte i nikt nie może go już obalić. Galatians, don't you understand? The blood covenant has been confirmed by God alone. Galacjanie, czy wy nie rozumiecie? To przymierze krwi zostało uprawomocnione przez samego Boga. Your failure can never take it away. I wasze upadki nie mogą unieważnić tego przymierza. Your weakness can never make it invalid. E, twoja słabość nie może nigdy unieważnić tego przymierza. It's an eternal covenant that lasts forever. To jest wieczne przymierze, które trwa bez końca. It is confirmed by God alone. To jest przymierze potwierdzone, uprawomocnione przez samego samego Boga. But now look at the most powerful of all the truths. I teraz zobaczcie jaka jest najpotężniejsza z tych praw. So Paul keeps talking about the covenant with Abraham. Paweł mówi cały czas o przymierzu z Abrahamem. Look at verse 16. Zobaczcie na no, werset 16. Now to Abraham and his seed where the promise is made. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. He does not say and to his seeds as of many, but as of one and your seed who is Christ. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. So when God made the blood covenant with Abraham. Więc kiedy Bóg zawarł przymierze krwi z Abrahamem. This is what he said. To tak naprawdę powiedział. Abraham, this covenant is between you and me. Abrahamie, to przymierze jest pomiędzy mną a tobą. And it's also between somebody else. I jest jeszcze pomiędzy kimś. It also belongs to your seed. To przymierze należy również do twojego potomka. Not Isaac. Nie Izaaka. Not Jacob. Nie Jakuba. Not the Jews. Nie Żydów. Not the people of Israel. Nie ludu izraelskiego. It belongs to you and your seed singular. Ono, ono należy do ciebie i twojego potomka w liczbie pojedynczej. Which is Christ. Tym potomkiem jest Chrystus. Christ was a Jew. Chrystus był Żydem. Christ was the seed of Abraham. Chrystus był potomkiem Abrahama. He came from the Jewish race. On y, y, należał do rasy Żydów. So the covenant that God made Więc to y, przymierze, które Bóg zawarł was with Abraham and with Jesus. Było pomiędzy Abrahamem a Jezusem. He made it with Christ. On, y, y on zawarł to przymierze z Chrystusem. So let me ask you a question. Więc zadam wam pytanie. Will God ever break the covenant with his own son Jesus. Czy Bóg kiedykolwiek złamie przymierze pomiędzy sobą a swoim synem Jezusem? No. Nie. See the Abraham, the blood covenant with Abraham. To przymierze krwi z Abrahamem. It was not made between God and you. Nie zostało zawarte między Bogiem a tobą. It was not made between God and the people of Israel. Nie zostało zawarte między Bogiem a ludem izraelskim. It was not made between God and me. Ani między Bogiem i mną. I am not even mentioned in this covenant. Mnie tutaj nawet nie wspominają w tym przymierzu. It was made between God Almighty and the Son Jesus Christ. To było przymierze zawarte między wszechpotężnym Bogiem a jego synem Jezusem Chrystusem. So if I believe that I can come into Christ by faith. Więc jeżeli wierzę, że ja mogę znaleźć się w Chrystusie przez wiarę. Now I'm part of this eternal covenant. To znaczy, że staję się częścią tego wiecznego przymierza. Because it's not a covenant between him and me. Bo to nie jest przymierze pomiędzy nim a mną. It's a covenant between him and Jesus. To jest przymierze między nim a Jezusem. And I am in Jesus. A ja jestem w Jezusie. That's the power of it. To jest moc tego przymierza. So that's why. Dlatego in any situation in your life you have to ask yourself one single question. W jakiejkolwiek sytuacji swojego życia może zada możesz zadać tylko jedno pytanie. Does this belong to Christ? Czy to należy do Chrystusa? If it does, it's mine. Jeżeli to należy do Chrystusa, to because, jest to również moje. Because I'm in Christ. Dlatego, że ja jestem w Chrystusie. By faith. Przez wiarę. I'm in him. Jestem w nim. By faith. Przez wiarę. So now więc teraz, when God looks at me, kiedy Bóg patrzy na mnie, he see Reinhard. On nie widzi Reinharda. God sees Jesus. Bóg widzi Jezusa. God says, hey, my beloved son. I mówi, to jest mój umiłowany syn. You and me have an eternal covenant. Ty i ja mamy wieczne przymierze. You and me Ty i ja have an eternal covenant. mamy wieczne przymierze. You know, son, that I will always love you. Wiesz, synu, że zawsze będę cię kochać? And Jesus said, of course I do. A Jezus mówi, oczywiście, że wiem. Because I'm in Christ, he always loves me. A ponieważ ja jestem w Chrystusie, Bóg zawsze mnie kocha. And father says, Do you know, son? I ojciec mówi, czy ty wiesz, synu, that the nations belong to you as an inheritance? że narody są tobie dane jako dziedzictwo? a a syn mówi, tak, tato, wiem, wierzę, da, zawarłeś ze mną przymierze takie. Because I'm in Christ, it belongs to me too. A ponieważ ja jestem w Chrystusie, to dziedzictwo również do mnie należy. Son, do you know that you will always have victory? Synu, czy wiesz, że zawsze masz zwycięstwo? Sure, dad. Jasne, tato. I'm your son. Jestem twoim synem. A ponieważ ja jestem w Chrystusie, to, znaczy, że zwycięstwo należy również do mnie. Kiedy byłem nastolatkiem, miałem wypadek. I y, miałem, y, y uszkodziłem, uszkodziłem sobie plecy. E, nigdy nie chciałem y, być poddany operacji, to nie była dla mnie żadna opcja. So for about 30 years I lived with pain. 30. approximately. Yeah, yeah, yeah, yeah. Więc przez jakieś 30 lat około e, ja żyłem w bólu, miałem, cierpiałem na ból pleców. I had everybody you could imagine pray for me. I wszyscy możliwi e, modliciele modlili się o mnie. I declared that healing belongs to me. Ja ogłaszałem to, że e, uzdrowienie należy do mnie. I even asked Kenneth Hagin's people to pray for me. Prosiłem nawet e, ludzi z otoczenia Kennetha Hagina, żeby się modlili o mnie. Nothing happened to me. Nic się nie zmieniło. And then i don't know, maybe, I don't know, ten, I don't know, a while ago. Jakiś czas temu, dokładnie nie wiem kiedy, Usually every night after went to bed, two hours, three hours, I woke up with a strong pain in my e, back. ja zazwyczaj miałem tak, że kładłem się spać, spałem dwie, trzy godziny i budziłem się e, z bólu. So one night I was going to bed again. Więc e, pewnej nocy położyłem się spać And I was laying on my bed. i leżałem na łóżku. And I was thinking. I myślałem sobie tak. I'm in Christ. Jestem w Chrystusie. I'm in Christ. Jestem w Chrystusie. Christ doesn't have a messed up back. Chrystus nie ma e, schorowanego kręgosłupa. Christ has no pain in his back. E, Chrystusa nie bolą plecy. God made an eternal covenant with Christ. I'm in Christ. Bóg zawarł wieczne przymierze z Chrystusem, a ja w nim jestem. And I fell asleep thinking how beautiful it is that I'm in Christ. I zasnąłem myśląc o tym, jakie piękne to jest, że jestem w Chrystusie. I slept the whole night and woke up with a healed back. Spałem całą noc i obudziłem się z uzdrowionymi plecami. See, See, here is what you need to understand. Słuchajcie, to musicie zrozumieć. God didn't make the covenant between him and you. Bóg nie zawarł przymierza między sobą a tobą. He made the blood covenant between him and Jesus. On zawarł przymierze krwi między sobą a Jezusem. And he's simply inviting you. I on po prostu zaprasza cię. Step inside of Jesus. E, Wejdź w Chrystusa. There you have his righteousness. Wtedy masz jego sprawiedliwość. You have his victory. Masz jego zwycięstwo. You have his wisdom. Masz jego mądrość. You have his blessing. Masz Jego błogosławieństwo. You have His holiness. Masz Jego świętość. You have His perfection. Masz Jego doskonałość. You have everything that is His. Masz wszystko, co należy do Niego. Not you will receive it, you have it. Nie kiedyś otrzymasz te rzeczy. Masz je już. That's why it is finished is so important. Dlatego to, to, to słowo wykonało się jest takie ważne. If I am the president of the United States of America. Jeżeli jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych. And now I say i like to make a covenant with Raini. I chciałbym zawrzeć pewne przymierze czy jakąś umowę z Rainim. So I said, Rainy, do you know that I'm the most powerful man of the world? I mówię tak, Rainy, ty wiesz, czy ty wiesz o tym, że jestem najpotężniejszym człowiekiem na świecie? He will say, yes, Mr. President. On mówi tak, panie prezydencie. Do you know who I represent? Czy ty wiesz, e, co, kogo ja reprezentuję? Yes, Mr. President. Tak, panie prezydencie. I represent the United States of America. Ja reprezentuję Stany Zjednoczone Ameryki. The greatest world power. To jest największa potęga świata. And by the authority of the United States. I mocą autorytetu Stanów Zjednoczonych. I want to make a covenant with you. Ja zawrę z tobą przymierze. And your family. I z twoją rodziną. I make the covenant with you podej- e, po, e, zawieram przymierze z tobą. You can have all the wealth of America. Możesz korzystać z całego bogactwa Ameryki. E, będziesz miał całe siły zbrojne Ameryki, aby cię broniły. Jeżeli potrzebujesz się dostać gdziekolwiek, możesz skorzystać z sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. If you need the secret service, just tell him. Jeżeli potrzebujesz e, tych służb e, sp, tych specjalnych, to, żeby coś wyświetliły dla ciebie, to też to jest możliwe. You have everything that I have. Masz wszystko to, co ja mam. So Heine thinks that's incredible. Zani sobie myśli, ale jazda. And he begins to live like this. I zaczyna w taki sposób żyć. Suddenly lives in a big house. Nagle mieszka w bardzo dużym domu. Suddenly he's all the protection of the world. Nagle ma jakby najlepszą ochronę na świecie. And then little Ella comes along. Who? Little Ella. I potem przyjeżdża taka mała Ella. She's a messed up teenager. Taka no, zbuntowana nastolatka. She's really rebellious. Bardzo zbuntowana. Just look at her hair. <laughs> Zobaczcie, jakie ma włosy. She's a terrible rebellious teenager. To jest taki potworny, zbuntowany nastolatek. She takes drugs. E, zażywa narkotyki. She lives immorally. E, prowadzi się niemoralnie. She hates America. Nienawidzi Ameryki. And then Heine sees her. I Rani nagle ją widzi. And says, I want to adopt you. I sobie myśli, ty, chcę cię zaadoptować. So he adopts her. Więc adoptuje ją. The day she's adopted. W dniu, w którym y, zostaje zaadoptowana. She has now access to everything that America represents. Ma dostęp do wszystkiego, co reprezentuje Ameryka. So what's going to happen? Więc co się stanie? She thinks Oh, you know, I, I would, I would like some better place to live. I ona tak mówi, kurczę, chciałabym jakieś lepsze mieszkanie. But I'm a really bad person. Ale ja się nie nadaje, jestem kiepska. Rainy adopted me, but yesterday I cursed him. Rainy mnie zaadoptował, ale wczoraj go zwyzywałam. I smacked his children. I wlałam jego dzieciom. I stole something from his house. I jeszcze coś ukradłam z jego mieszkania. Surely the president of America isn't going to give me anything. Na pewno prezydent Stanów Zjednoczonych to mi nic nie da. So now she lives like a poor teenager in a mess. I żyje dalej jak biedna nastolatka z rozwalonym życiem. When in reality she can have everything that America has. Kiedy w rzeczywistości może mieć wszystko co co jest własnością Ameryki. To należy do niej dlatego, że jest zaadoptowana przez Rainiego, jest w Rainim. To jest jedyny powód. Period. Kropka. Ponieważ y, Ameryka, Stany Zjednoczone zawarły przymierze z Rainim i z jego rodziną. God made the covenant with Abraham and Christ. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i Chrystusem. Anybody that comes into Christ by faith, i każdy kto przychodzi do Chrystusa przez wiarę. By faith alone, tylko przez wiarę. Nothing else przez żadne inne sposoby. Immediately enters into the covenant between God and Christ. Natychmiast wchodzi do, y, w ramy tego przymierza z Chrystusem. So now suddenly the devil is defeated. Więc nagle diabeł jest pokonany. He has no power over our lives anymore. I nie ma żadnej mocy nad naszym życiem. So he has one single strategy. Więc będzie miał tylko jedną strategię. Let me convince your heart that the covenant does not belong to you. Przeka przekonam twoje serce, że to przymierze nie należy do ciebie. And if it does belong to you, it depends on how you live your life. A jeśli należy do ciebie, to będzie zależne od tego, jak prowadzisz swoje życie. And if you believe his lies, jeżeli uwierzysz w jego kłamstwa, we are out of the covenant to wylatuj, wylatujesz z tego przymierza. So now we do everything that we do again, trying Więc to get something będziesz próbował znowu wszystkimi siłami zapracować sobie na to, żeby znowu wejść do tego przymierza. We are in Christ. My jesteśmy w Chrystusie. God made this eternal covenant that can never be broken. Bóg z, y, ma z nami przymierze, które jest wieczne i którego nie da się złamać. Let me tell you the devil is terrified that you understand and believe this. I diabeł jest przerażony na myśl o tym, że mógłbyś to zrozumieć i mógłbyś w to uwierzyć. So here is my challenge for you. Więc tu moje jest moje wyzwanie dla was. Study the New Testament. Przestudiujcie Nowy Testament. And find every scripture in the in the epistles. I znajdźcie każdy fragment e, w listach Nowego Testamentu. That talk about the past tense. Który e, jest zapisany w czasie przeszłym. Like Ephesians 1 verse 3. Na przykład Efezjan 1:3. God has blessed us Bóg pobłogosławił nas. That's past tense. To jest czas przeszły. With every spiritual blessing. Pobłogosławił nas każdym duchowym błogosławieństwem nieba. In the heavenly places in Christ Jesus. Każdym błogosławieństwem nieba w Chrystusie Jezusie. So how are we blessed? Więc jak jesteśmy błogosławieni? By being in Christ Jesus. Będąc w Chrystusie Jezusie. So ask yourself this question. Więc zadaj sobie takie pytanie. Can Jesus be more blessed than he is? Czy Jezus może być bardziej błogosławiony niż jest teraz? It's the only question you ask yourself. To jest jedno pytanie, jakie musisz sobie zadać. Can Jesus be more blessed than he already is? Czy Jezus może być bardziej błogosławiony niż jest teraz? I don't think so. Nie wydaje mi się. Since I'm in Christ, neither can I. A ponieważ ja jestem w Chrystusie, to ja również nie mogę być bardziej błogosławiony niż jestem. I can walk more in this blessing. Ja mogę bardziej chodzić w tym błogosławieństwie. I can experience more in this blessing. I mogę doświadczać więcej jego błogosławieństwa. But I can't get more blessed than I'm already. Ale nie mogę dostać więcej błogosławieństwa niż już mam. So this is what I begin to do. Więc to co ja, powiem wam, co ja robię. Every morning. Codziennie rano. This morning again. I dzisiaj rano było tak samo. I said, God, I thank you. Ja mówię, Panie, dziękuję Ci, that I'm already blessed. że już jestem pobłogosławiony. With every spiritual blessing in Christ Jesus. Wszelkim niebiańskim błogosławieństwem niebios w Chrystusie. I expect it to manifest today. I oczekuję, że to się będzie dzisiaj manifestować. I expect it to show up in my life today. Okaz y, oczekuję, że będzie się to przejawiać w moim życiu dzisiaj. I expect what happened on the cross to manifest today in my natural life. I oczekuję, że to co wydarzyło wydarzyło się na krzyżu, będzie się przejawiać w moim życiu dzisiaj. That's why I told people, don't tell me anymore God bless me. Dlatego ja mówię ludziom, żeby mi, e, żeby do mnie nie mówili, niech cię Bóg błogosławi. Here is what Paul did. Co Paweł zrobił? Paul said this. Paweł powiedział tak. I pray for you. Modlę się o was. He said it in that same context in Ephesians chapter 1. W tym samym kontekście w pierwszym rozdziale Efezjan. I pray for you. Modlę się o was. That God will give you the spirit of revelation in the knowledge of him. Aby Bóg dał wam ducha objawienia i poznania jego samego. In the knowledge of who? Y, poznania kogo? The knowledge of Christ. Poznania Chrystusa. Because if you know Christ, bo jeżeli znasz Chrystusa And you know that in him, i wiesz, bateria padła i wiesz, że jesteś w nim, then you will, I, I, they don't need to hear me, it's just this. No, then you will, for the recording. Then you will experience what already belongs to you. Wtedy zaczniesz doświadczać tego, co już do ciebie należy. So if you learn to believe, więc jeśli nauczysz się, jak wierzyć, and position yourself, i w jaki sposób jakby zająć właściwą pozycję, not from something that needs to happen, but something that has happened. Nie z pozycji czegoś, co musi się wydarzyć, ale z pozycji czegoś, co już się wydarzyło. You will begin to see it. Zaczniesz to oglądać. So Paul says, God opened the eyes of their understanding. Dlatego Paweł pisze, Boże, otwórz oczy ich zrozumienia. Please God, proszę Boże. Let their spiritual eyes go open. Niech ich oczy duchowe się otworzą. To see what? Aby co mogli zobaczyć? To see the hope of their calling. Aby mogli zobaczyć nadzieję swojego powołania. I am called into the new covenant with Christ. Ja jestem powołany do nowego przymierza z Chrystusem. Let them see the incredible inheritance of the saints. Niech zobaczą, niech zobaczą niesamowite bogactwo dziedzictwa świętych. What's my inheritance? Co jest moim dziedzictwem? Everything that belongs to Jesus. Wszystko wszystko, co należy do Chrystusa. God let them see the great power that works towards them, which is the same power that resurrected Jesus from the dead. Panie, niech zobaczą, jaka jest niezwykła moc, y, która działa wobec nich to jest tą samą mocą, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Paul didn't pray for them to be more blessed, to have more power. He prayed for them to see what they already have. Więc y, Paweł nie modlił się o to, aby oni byli bardziej błogosławieni albo żeby dostali więcej mocy. On modlił się o to, aby oni zobaczyli to, co już mają. For about three, years. Y, od około 3-4 lat. About 30 years ago. 30. 30, Około 30 lat temu. 30, 30. For about 3 years przez trzy lata. I prayed this Ephesians 1 prayer probably 10-15 times every single day. Ja modliłem się słowami tej modlitwy z listu do Efezjan prawdopodobnie kilkanaście razy dziennie. I got a team of people around me. I miałem taki zespół ludzi wokół mnie. Who promised me to pray for me every day. Którzy obiecali, że będą się o mnie modlić codziennie. And I asked them to pray this prayer for me every day. I prosiłem ich, aby modlili się o mnie tą modlitwą codziennie. I really did this. Naprawdę to zrobiłem. When I first started this, it was in 1981. I ja po raz pierwszy zrobiłem coś takiego w 81 roku. 35 years ago. 35 years ago. 45 e, lat 35 lat temu. You know why? Wiecie dlaczego? Very simple. To jest bardzo proste. If the great apostle Paul said, jeżeli wielki apostoł Paweł powiedział, every time I remember you, I pray this prayer. Że za każdym razem, kiedy o was myślę, to modlę się tą modlitwą. I figured I sure need this to prayer. Zajarzyłem, że ja na pewno potrzebuję tej modlitwy. I sure do naprawdę potrzebuje. So instead of asking God to bless you, ask Więc him to open your eyes and you will see how blessed you are. Zamiast prosić Boga, aby cię błogosławił, poproś go, aby otworzył twoje oczy, żebyś zobaczył, jak on ciebie już pobłogosławił. Ask him to open your eyes to see the new covenant. Poproś go, aby otworzył twoje oczy, abyś zobaczył nowe przymierze. I expect the blessing of God to manifest every day. Ja oczekuję, że Boże błogosławieństwo będzie się manifestować każdego dnia. I don't want anybody to pray for me for something that already belongs to me. Ja nie chcę, aby ktokolwiek modlił się e, o mnie, e, e, dla, za mnie o coś, co już do mnie należy. Here is why. Dlaczego? Because the thinking is an old covenant thinking. Dlatego, że to myślenie jest myśleniem starotestamentowym. We are constantly trying God to give us something. My ciągle staramy się e, sprawić, żeby Bóg nam coś dał. That we can experience by believing. A możemy doświadczyć tego po prostu wierząc. So now all of our blessings are in the future. Więc dlatego wszystkie nasze błogosławieństwa są gdzieś tam przewidziane na przyszłość. One day God will give me a husband. Kiedyś Bóg da mi męża. One day I will be financially blessed. Kiedyś będę błogosławiony finansowo. One day I will be healed. Kiedyś będę uzdrowiony. So everything remains in the future. I wszystko jest e, przygotowane dla mnie w przyszłości. Instead of bringing the future into the present. I robimy, myślimy tak zamiast sprowadzić przyszłość do teraźniejszości. You can bring your future into the present. Możesz sprowadzić swoją przyszłość do teraźniejszości. By believing what belongs to you. Wierząc w to, co należy do ciebie. Somebody asked me just in the break. Ktoś zapytał mnie na przerwie. Reinhard, I heard this teaching. Reinhard, ja słuchałem, słuchałam tego nauczania. That we must seek more anointing. What do you believe about że this? musimy poszukiwać więcej namaszczenia, coraz więcej namaszczenia. Co ty o tym sądzisz? I said the anointed one lives in you. How much more you want? Zapytałem, namaszczony żyje w tobie. Ja, ile więcej tego namaszczenia jeszcze chcesz mieć? I mean, you want more anointing than Jesus? Chcesz być bardziej namaszczony niż Jezus? It's like, come on people. Ej, ludzie, myślcie. John says we have the anointing. Jan napisał, że my mamy namaszczenie. Think. Pomyślcie. What is the very center of the gospel? Co jest centrum, y, samym środkiem Ewangelii? Christ in me, the hope of glory. Chrystus w nas, nadzieja chwały. But we make everything me the hope of glory. A my za wszelką cenę głosimy sobie ja nadzieja chwały. So we forever reach into the future to get something to be a little bit glorious. Więc again So we always reach into the future. My ciągle sięgamy do tej przyszłości. To get something to be a little bit glorious. Aby zdobyć coś, y, co sprawi, że będziemy bardziej chwalebni. Everything is Christ, nothing is you. Wszystko jest, to jest Chrystus, a, a ty jesteś niczym. Get this. Zrozum to. Everything is Christ. Wszystko jest w Chrystusie. His strength is your strength. Jego siła jest twoją siłą. Read the epistles. Przeczytaj listy. In all these things we are more than conquerors in Christ Jesus who loves us. W tych wszystkich sytuacjach jesteśmy zwycięzcami przez Chrystusa Jezusa. So you don't need to pray for victory, you just need to say Christ's victory is my victory. Ty nie musisz się modlić o zwycięstwo, wystarczy, że powiesz zwycięstwo Chrystusa jest moim zwycięstwem. Paul said this. Paweł powiedział tak. Christ has become wisdom to us. Chrystus stał się naszą mądrością. He has become wisdom to us. On stał się naszą mądrością. There is nobody wiser than Christ. Nie ma nikogo mądrzejszego od Chrystusa. You are in him, he is in you. Jesteś w nim, a on jest w tobie. If this new covenant Gdyby to zrozumienie rzeczywistości nowego przy, przymierza pochwyciło serce kościoła w Polsce. We're gonna change our nation. To zmienilibyśmy, zmienimy nasz naród. no doubt. Nie wątpię w to. So I have changed my life. Więc ja zmieniłem moje życie. I never again to be pray again to be blessed. Ja już nie modlę się po to, aby być błogosławionym. Because I'm blessed. Bo ja już jestem błogosławiony. My blessing will be experiential as much as I believe it, that it belongs to me. I ja będę mógł doświadczać tego błogosławieństwa na tyle, na ile wierzę, że ono należy do mnie. If I can move away completely from anything to do with my works. Jeżeli e, odsunę się od wszystkiego, co ma jakikolwiek związek z moimi własnymi uczynkami. And with all of my heart believe i z całego mojego serca uwierzę w to, co jest napisane w Ewangelii Jana 19:30. Że jest wykon że wykonało się, jest całkowicie zakończone, dokonane. In that same measure it will become experiential. W takiej mierze stanie się to moim doświadczeniem. So I'm trying to challenge you to change your thinking. Więc chcę rzucić wam to wyzwanie, żebyście zmienili swój sposób myślenia. But I warn you ale ostrzegam was. Every religious spirit in the nation is going to try to stop you from believing this. Każdy ducho, e, e, religijny duch w tym narodzie będzie próbował zatrzymać was w tym, abyście e, nie uwierzyli w tą prawdę. I'm promise you. Obiecuję wam to. Because the biggest battle that Paul had was against the religious demons. Dlatego, że największym problemem, jaki miał Paweł, były demony religijne. So now I've got to make a choice. Więc ja muszę dokonać wyboru. I'm going to live in the new covenant. Że chcę żyć w nowym przymierzu. It is finished. Dokonało, wykonało się. It is finished. Wykonało się. My Jesus finished it. Jezus dokonał wszystkiego. God alone walked through the sacrifices. Sam Bóg przeszedł pomiędzy połowami ofiary. Abraham, was asleep. Abraham spał. It's finished. Wykonało się. This is the cup of the new covenant. To jest kielich nowego przymierza. Friends. Przyjaciele. Celebrate communion every day. E, obchodźcie wieczerzę pańską codziennie. Not as a ritual. Nie jako jakiś rytuał. No. W żadnym wypadku. Take the bread. Weźcie chleb. Take the wine. Weźcie wino. And say, i powiedzcie. God, give me the spirit of wisdom and revelation to understand this. Pan dał mi ducha mądrości i zrozumienia, abym to zrozumiał, abym to pojął. God, open the eyes of my understanding that I can see the new covenant. Panie, otwórz mi oczy mojego zrozumienia, abym zobaczył to nowe przymierze. You break the bread. Złamcie chleb. Say, God, I eat your body. I powiedzcie, Panie, ja jem Twoje ciało. Jesus, this is your body. Jezus powiedział, że to jest Jego ciało. Broken for me. Ono zostało za mnie złamane. Lift up the cup. I weź kielich. That's what I usually do in my house. To ja zazwyczaj robię w moim domu. Debbie breaks the bread, I take the wine. E, Debbie łamie chleb, a ja biorę kielich. And I sit on my couch. I siedzę na mojej sofie. I hold her hand. Trzymam ją za rękę. And I lift it as high as my hand reaches. I reaches. podnoszę ten kielich tak wysoko, jak tylko mogę. And I say, Jesus! I mówię, Jezu! This to is jest the cup kielich of the new covenant. nowego przymierza. Between you pomiędzy Tobą and the Father i Ojcem. And I'm in you. A ja jestem w Tobie. So I'm gonna drink. Więc wypiję z Niego. By faith. Przez wiarę. Appropriate the new covenant. I, e, appropriate the new covenant. E, zgodnie z nowym przymierzem. I take your victory. E, przyjmuję twoje zwycięstwo. I take your health. Przyjmuję twoje zdrowie. I take your life. Przyjmuję twoje życie. I take your protection. Przyjmuję twoją ochronę. This is the cup. To jest kielich. Thank you. Dziękuję ci. And I drink it. I piję. Oh Father. Ojcze, I ask you. Proszę cię. Father, I do what the apostle Paul did. Panie, robię to, co robił twój apostoł Paweł. I bow my knees before you. Ja zginam moje kolana przed tobą. And I pray for my brothers and sisters in Poland. I modlę się o moich braci i siostry w Polsce. Not only the people here. Nie tylko o tych ludzi tutaj. Not only the people listening to this message. Nie tylko o ludzi słuchających tego przesłania. Jeżeli macie miejsce, chcę was zachęcić, abyście uklęknęli. Wherever you are. Gdziekolwiek tam siedzisz. Father. Ojcze. I bow my knees before you. Ja skłaniam moje kolana przed tobą. And I pray. I modlę się. Please for every brother and sister in Poland. Modlę się za każdego brata i za każdą siostrę w Polsce. Give them the spirit of wisdom and revelation. Daj im ducha mądrości i objawienia to know you. Aby poznali ciebie. Open the eyes of their understanding. Otwórz oczy ich zrozumienia. That they may see the riches of the inheritance of the saints. Aby mogli zobaczyć bogactwo dziedzictwa świętych. That they may see. Aby zobaczyli. The hope of their calling. Nadzieję ich powołania. That they may see. Aby zobaczyli. The great power with works towards them. Wielką moc, która w nich działa. Which is the same power that raised Jesus from the dead. Która jest tą samą mocą, która wskrzesiła Jezusa z martwych. The most explosive power in the universe. Najbardziej wybuchowa moc w całym wszechświecie. Open the eyes of my brothers and sisters. Otwórz oczy moich braci i sióstr. Precious Father. Cenny, kochany Ojcze. Overthrow every religious spirit in this nation. E, wyrzuć wszelkiego ducha religijnego z tego narodu. Precious Father. Kochany Ojcze. Show by this religious nation e, objaw się temu religijnemu narodowi. is in the new Objaw im, że nie ma nic niemożliwego w Twoim przymierzu. Make this religious nation a nation that brings new covenant to Europe. I uczyń ten religijny naród narodem, który przynosi nowe przymierze do Europy demonstrate your love. Panie, zademonstruj swoją miłość. Through Poland. Poprzez Polskę. Raise up new covenant people all over this nation. Panie, niech powstaną e, ludzie nowego przymierza w tym narodzie. Join and unite them together. Panie, połącz ich ze sobą. In heart and in covenant. in heart and covenant. Um, w sercu i w przymierzu. Let them walk in covenant with one another. Niech oni chodzą w przymierzu między sobą. For a bigger purpose. Dla wyższych celów. For the purpose of your kingdom. Dla celów twojego królestwa. And all those who agree with me say amen. A wszyscy ci, którzy się zgadzają, mówią amen. So shall it be. Tak niech się stanie. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Oh, oh, there is a new wind of spirit coming to Poland. Jest nowy powiew ducha przechodzący do Polski. I see a cloud on the sky. Ja widzę taką chmurę na niebie. The time of grieving is gone. Czas smutku się zakończył. The time of mourning is over. Czas y, żalu się zakończył. It's a new season. To jest nowy sezon. The Lord is saying I'm opening a new door. Pan mówi ja otwieram nowe drzwi. It looks like a small door. To wygląda jak małe drzwi. But the Lord is saying it's leading to a big harvest. Ale to prowadzi to są drzwi na wielkie żniwo. Do not despise the small door. Nie pogardzajcie, nie lekceważcie tych małych drzwi. Don't look at the smallness. Nie patrzcie na na niewielki ich rozmiar. I am leading you a new big harvest. Ja was wprowadzam na nowe wielkie żniwo. And even in 2016. I już w 2016. All over this nation I will call people out of their hidings całym tym narodzie. Ja wywołam ludzi z ich, z ich kryjówek. I'm going to connect people that have never been connected before. Połączę ze sobą ludzi, którzy nigdy nie mieli takiego połączenia ze sobą I'm wcześniej. going to take the minds of the people and reform them and renew them. Ja będę odnawiał, przemieniał umysły ludzi. Those who are not willing to follow my ways. Ci, którzy nie chcą chodzić moimi drogami. Never fight against them. Nie będą ich zwalczać. Do never criticize your brothers and sisters. Nigdy nie zwalczajcie tych ludzi, nie krytykujcie Opiekujcie waszych braci i sióstr. They are my children. To są moje dzieci. Leave them. Zostawcie ich. Bless them. Prowadźcie ich, błogosławcie ich. fight them. Nie zwalczajcie. This is not the time when my children fight one another. To nie jest czas, w którym moje dzieci mają się nawzajem zwalczać. This is the time where they allow me to unite them. To jest czas, w którym mają pozwolić mi, abym ich zjednoczył. And I'm even going to give you sign in the natural. I dam wam nawet znaki w świecie naturalnym. I'm going to unite things in the natural that people thought they could not be united. Ja w rzeczywistości ziemskiej naturalnej połączę ze sobą rzeczy, o których ludzie myśleli i że nie da się ich połączyć. There will be unities and coalitions in the natural. Będą takie połączenia i koalicje w naturalnej rzeczywistości. As a sign that I'm doing a new thing. Jako znak tego, że ja czynię nowe rzeczy. And I'm uniting my children. I ja jednoczę moje dzieci. And I'm going to speak to many of my children. I ja będę mówił do wielu moich dzieci. All over this nation. Na, w całym tym narodzie. About the beautiful covenant that I made with them. Będę mówił o pięknym przymierzu, jak ja z nimi zawarłem. And I will shake off religion. I ja strząsnę z nich religię. Some of them will fight against it. Niektórzy będą, się, będą przeciwko temu walczyć. But don't worry about this. Ale nie martwcie się tym. Some of them refuse to accept it. Niektórzy nie będą się tego przyjąć. Don't worry about nie this. martwcie się tym. Some of them will have religious excuses. Niektórzy z nich będą mieć religijne wymówki. Don't worry about nie martwcie się tym. The Lord is saying, don't look at this. Pan mówi, nie patrzcie na to. Don't even look at it. Nawet na to nie patrzcie. Look at the cloud in the sky. Zobaczcie na tą chmurę na niebie. It's promising you the rain of the new covenant. Ona obiecuje wam deszcz nowego przymierza. It's promising you the harvest. Ona obiecuje wam żniwo. Look at the things what I'm doing is doing. Zobacz, patrzcie na to, co ja czynię, nie patrzcie na dzieła nieprzyjaciela. Because the Lord is saying, Dlatego, że Pan mówi, as the enemy is trying to come against this move, tak jak wróg próbował i próbuje sprzeciwić się temu poruszeniu, mój deszcz przyjdzie jak powódź i go po prostu zmiecie. Because in the past, Dlatego, że w przeszłości the enemy has been very successful. wrogowi się bardzo udawało. He has brought my children to the place of fighting one another. I on doprowadził moje dzieci do miejsca, w którym zwalczały siebie nawzajem. I have moved on hearts in the past. Ja e, e, e, I have moved. I have moved on the hearts in the past. Ja poruszałem się w tych Y, sercach w przeszłości. Ja mówiłem do nich w przeszłości. Ago, wiele lat temu. Voice, niektórzy byli posłuszni mojemu głosowi. Price, niektórzy zapłacili wysoką cenę. Ale wrogowi się udało i on tych ludzi rozproszył. The the Lord saying, I Bóg mówi, uczcie się z przeszłości. Nauczcie, wyciągajcie wnioski z przeszłości przeszłości, z historii. Don't look anymore what the enemy is doing. Nie patrzcie już na to, co robi wróg. Don't fight men. Nie zwalczajcie ludzi. Follow me. Chodź, idźcie za mną. And I will make you a fisher of men. I uczynię z was rybaków ludzi. Follow me. Poś, idźcie za mną. And I will teach you my ways. I nauczę was moich dróg. Follow me. Naśladujcie mnie. And I will unite you with the right people. A ja was zjednoczę z właściwymi ludźmi. Do not even one moment allow the enemy to distract you. Nie pozwólcie, aby wróg was zdekoncentrował chociaż na chwilę. These are important times. To są ważne czasy. This is the day of salvation, says the Lord. To jest dzień zbawienia, mówi Pan. This is the day that many of you have been dreaming about for a long time. To jest dzień, o którym wielu z was marzyło przez długi czas już. Walk into your inheritance. Więc wejdźcie w wasze dziedzictwo. Focus on me and my kingdom. Skupcie się na mnie i na moim królestwie. And don't be afraid about any price that you might have to pay. I nie bójcie się za ocenę, którą będziecie musieli zapłacić. The Lord is saying, I have paid the highest price that anybody ever could pay. Dlatego, że Pan mówi, ja zapłaciłem naj najwyższą cenę, jaką ktokolwiek miałby kiedyś zapłacić. I have already suffered rejection. Ja już cierpiałem odrzucenie. And I've overcome it by love. I ja przezwyciężyłem je miłością. Jakiekolwiek odrzucenie was kiedy spotka jest niczym w porównaniu z tym, z czym musiałem ja się zmierzyć. So walk as I have walked. Więc chodźcie tak jak ja chodziłem. Forgive your enemies. Przebaczajcie wrogom. Love those who hurt you. Kochajcie tych, którzy was krzywdzą. Bless those who curse you. Błogosławcie tych, którzy was And przeklinają. follow me I naśladujcie and mnie. build my kingdom. I budujcie moje królestwo. I will join so many people together starting this year. Ja w tym roku już zacznę łączyć ze sobą tak wielu ludzi. Not only people from this country, Nie tylko ludzi z tego kraju. but I'm call people from other nations Ale ja będę powoływał ludzi z innych narodów, to help you. aby pomogli wam. They will come to you and they will say, God told me to come here. Oni przyjdą do was i powiedzą, Bóg kazał mi tobie pomóc. The Lord is saying, because the seed has fallen into the Pan mówi dlatego, że ziarno wpadło w ziemię. And the seed will surely bring great fruit. I to ziarno wyda wielki plon. Because the seed has fallen to the ground and died. Dlatego, że to ziarno wpadło w ziemię i obumarło. But now it will bring great fruit. Ale teraz wyda wielki plon. I will send you help from other nations. Wyda, przyślę wam pomoc z innych narodów. I will send you help from America. Przyślę wam pomoc ze Stanów. I will send you help from other countries. Z innych krajów. Because I am doing a new thing. Ponieważ ja dokonuję nowej rzeczy. Look at the new thing. Patrzcie na nową rzecz. Don't look at the past. Nie patrzcie na przeszłość. Don't look at the enemy. Nie patrzcie na wroga. Look at the new thing. Patrzcie na nową rzecz. And pray. I módlcie się. Pray. Pódźcie, módlcie się. Pray. Pan mówi módlcie się. Ask me Proście mnie. Into the harvest Proście field. mnie, abym wysłał robotników na żniwo. Don't pray for the harvest. Nie módlcie się o żniwo. Pray for the work workers in the harvest field. Módlcie się o robotników na żniwie. Because the harvest already belongs to you. dlatego że żniwo już do was należy. But it's the workers that you need to pray for. Potrzebujecie się modlić o robotników. And I will send them as you ask me. I ja ich wyślę, kiedy będziecie mnie prosić. I will bring them from the four corners of the world. I sprowadzę ich do was z czterech krańców świata. Because I'm doing a great thing. Dlatego że ja czynię nową wielką rzecz. And it's not only for this country. I to nie jest tylko coś dla tego narodu. It has a bigger purpose. O, to jest ma, to ma większy cel. Because I still love Europe dlatego że ja wciąż miłuję Europę. I will always love Europe. Zawsze będę miłować Europę. And I not abandoned this continent. I ja nie, nie porzuciłem tego kontynentu. And I've tried in the past to use other nations. I ja w przeszłości próbowałem już używać innych narodów. To fulfill my purpose in Europe aby wypełniły moje zamiary w Europie. Ale inne narody nie odpowiedziały na to wezwanie. Moje dzieci w innych narodach nie odpowiedziały na to wezwanie. Oczywiście ja mówiłem prorocze słowa o innych narodach. To use them to bring my glory to chciałem użyć ich y, do przyniesienia mojej chwały dla Europy. But my children were too absorbed with their own blessings. Ale moje dzieci były zbyt zajęte swoim własnym błogosławieństwem. My children były zbyt zajęte swoimi samolubnymi ambicjami. My children were too busy building their own kingdoms. Były zbyt zajęte budowaniem własnego królestwa. So the Lord is saying now I've turned to Poland. Więc Pan mówi teraz się zwróciłem ku Polsce. And I'm saying to Poland. I mówię do Polski. Please my children. Proszę moje dzieci. Will you not miss what other nations have missed? Proszę nie, nie, nie straćcie tego co straciły inne narody, nie rozmincie się z tym. Walk into your purpose. Wejdźcie w wasze przeznaczenie. Put aside the differences. I e, uczyńcie różnice. Let me join you together. Od, odsuń, e, zrezygnujcie z różnic, przestańcie się skupiać na, na różnicach. Ja was połączę. I I ja chcę podnosić tych, którzy są na dole, chcę ich podnieść ku górze, a tych, którzy są na górze, chcę dać na dół. It is I who raises up nations and kings. Dlatego, że to ja powołuję narody i królów, ustanawiam. And, and I'm doing it in my kingdom too. Ja to robię również w moim królestwie królestwie. Because it's my kingdom. Bo to jest moje królestwo. I'm making important people. I ja y, mam tam ważnych ludzi. Unimportant. E, I nie mam tam ważnych ludzi, ja jestem ważny. And I'm making unimportant ones important. I ja biorę tych, którzy są nieważni, nieznaczący w oczach ludzi i czynię ich znaczącymi. Those with wrong motives I will put down. Tych, którzy mają złe motywacje, ja y, poniżę. Those with selfish desires I will put down. Ci, którzy mają niewłaściwe, samolubne ambicje, będą uniżeni. Those who build their kingdoms I will put down. Ci, którzy budują własne królestwa, zostaną poniżeni przeze mnie. This is not your job to judge, says the Lord. This is my job. To nie jest wasze zadanie, żeby ich sądzić, to jest moje zadanie, mówi Pan. Never judge any one of your brothers and Nigdy nie osądzajcie żadnego z waszych braci czy sióstr. I will do this. Ja to zrobię. But I'm bringing the lowly to the top. Ale ja podnoszę teraz wy, wywyższam tych uniżonych. I am bringing the rejected ones to the top. I stawiam na czele e, na górze tych odrzuconych. I am bringing ones who are willing to be connected together. E, e, biorę tych, którzy są gotowi i chcą zostać połączeni z innymi. And some people i niektórzy ludzie, who consider themselves least in the kingdom today, e, którzy uważają siebie za najmniejszych w królestwie, they will lead great churches, będą prowadzić wielkie kościoły, with my humility, e, mając moją pokorę, dlatego, że to jest mój czas dla tego narodu. I love Poland. Ja kocham Polskę. Oh, Father, Ojcze, let's pray. pomódlmy się. Let's pray. Pomódlmy się. Just lift up your voice and pray. Po prostu podnieście wasz głos do Pana i módlcie się. Ask the Lord of the harvest to send workers. Poproście Pana żniwa, aby wysłał robotników. Let's not pray for anything personal. Let's pray Nie módlcie for się o żadne osobiste rzeczy. Módlcie się o naród. Forget your problems for a few minutes. Zapomnijcie o waszych problemach na chwilę. Put it aside. Odsuńcie je od siebie. Let's cry out to God. Wołajmy do Pana. Oh Jesus. Panie Jezu. Let your mercy be seen Panie, niech Twoje miłosierdzie będzie widoczne w Polsce. Wszyscy razem podnieście Wasze głosy do Pana i, wo i wołajcie do Niego. Oh,